Fijja Cruz mugana nekulamusiza ensonga esinga obukulu akawungeezi ka leero n'ekibuuzo ekisinga obukulu nkimanyi mukirina kyekisinga obukulu muganda waffe ali luddawa naye kyenjagala sooka bakakasa nti mmanyi waliwo bablogers bangi mmanyi amukonkusuwa waliwo bablogers bangi waliwo bapolitical analysts bangi waliwo abantu abalwaninga pages ez'enjawulo nga bali so happy olw'ensonga gye tuwangaliramu akawungeezi ka leero manyi okukwatibwa kwa muganda wange kajubi fred rumbi manyi babuloga bangi abakifunyemu essanyu era nga tebagala ddemu kulabikako era nga waba alabiseko bagala abiremukoby ekyo nkimanyi bulungi however much theyar pretending to be too much concern okuba nga balumiddwa nnyo olwokukwatibwake mbamanyi babuloga bangi nga basanyufu nnyo olwokuba olwokukwatibwa kwa muganda waffe kajubi fred rumbuye ekyo nkimanyi so byonna bimuwuliriza abagezaako teekawo embeera bagezaako teekera advantage olwembeera gye tulimu of course bajja balaga nti banyereddwa wamu naffe balina enyiika nyingi olwokukwatibwaka fredrombuyi naye nga nki mmanyi nti bloggers bangi bemuwuliriza ah, abamu bafake bloggers abamu befula nti ba activist abamu befula nti baliku opposition abamu befula nti balwanira muntu wa bulijjo naye nga yina actual sense okukwatibwako akajubi fred bakulinamu essanyu lingi nnyo nnyo nnyo ekyo nkimanyi manyi waliwo abasasuddwa ogezaako kuba propaganda manyi waliwo abasasuddwa ogezaako kuba malisi ekyo nkimanyi bulungi nnyo gavumenti yatu abaisirange maze basasula ogezaako okwogeraganaga ku nsonga za muganda waffe fred kajubirumbuye bintu bingi byempulira abasinga bakulitiikinga abamba ebyogera ku biri ku gurawundi tebikwatagana tebiriiyo naye mbagambye byonna gye mujja soosi gye mufuna byonna gye mujja amawunye gemufuna kankibagambe kino nti bablog mbasasuddwa ogezaako teekawo embeera ogezaako vuga narrative ezenjawulo ku nsonga gyetuwangaliramu eyamuganda waffe fred manyi nabangi basanyufu olwokuwambibwakwe manyi bangi basanyufu olwokubulwakwe naye avevamaki bapretendinga mu kamera nga bagezaako okulaga ensi nti bali too much concern ekyo mukitegeere ekyo mukitegeere bulungi nnyo ekibuzo ekikulu tugenda kigendaku so babuloga bangi abasasuddwa gavumenti onakulwalero ogeza otekawo native eyenjawulo nogeza kuba information econtradictinga nogezaako kuba ebyo bigenda mumaaso wamu nokulaba befula nti bali concerned kulwokukwatibwa kwa muganda wa fred kajulikulumbu ye so bino bibagamba lwokuba nga mufuna information okuva mu sources ezenjawulo nemukituliriza nemugamba eno audio nemutambuza eno nemutambuza eno nemutambuza eno naye tomala gasheyalinga manya abamu bakozesa bateking advantage olw'embeera mutuwangaalira naye kyolina okumanya bangi bangi basanyufu olwokubanga mukimanyi muganda waffe yali acontrolinga media yonna neyeuganda nga yagiconsumi ngaakimalawo so byonna bemuwuliriza mbajja kwefula ti bali nnyo ku nsonga ya muganda afa mbajja kwefula ti balumiddwa nnyo naye nga enactual sense basanyufu olw'okukwatibwa kwa muganda waffe abalalanga bagezaako kubalaga nti bali consand naye nga tebali consand n'akatono eyo ensonga mangi mazi nabagambe ngena kubeera brief nnyo nga ah, sinagenda kikulu kwa ajufeerumbuye waali baganda bange nga sinagenda ku kibuuzo ekikulu kuba manyi mwena kyemwebuuza fe tuli ku ground tumanye kigenda mumaaso bintu bingi ebyogerwa bablog abenjawulo bintu bingi ebyogera abapolitical analys abenjawulo ekampala mu europe mu africa nebitundu byonna ebyenjawulo i wont mention anyone whose name here sina mukina gwengenda ku mentioninga because sometimes we have to exercise some kind of majority so tekibuuzo ekisinga obukulu naye njagala ntisekenterezemu katono nnyo ku bintu ebadde genda maaso ku midiya ebintu ebikwatagana ne looya ebintu ebikwatagana ne ssente ku ssente kansooke mbagambe mwena gye mwali musindika ssente abasindika ssente zaatuuka tiimu emanaginga ssente zina era ezikontrolinga ezirina mikono gyayo ye tiimu ya mukama wange ayina ebyona hamani yakulembera tiimu ya nuku oba eya people power chapter mu diaspora so akawunti zo mbiri zemwafuna ezaali zigenda ku sente uh, ah, namba za uganda naye nga in actual sense tezimanagingibwa mu ggwanga uganda zimanagingibwa mu ggwanga lya america ate uganda ne tiimu eri ku ground tekuli muntu yenna areceivinga sente gyemwazisindika gyeziri tewavangayo wadde ekikumi simple because olwembeera eriwo tulina engeri gyetuojima nejinga zikyaliyo mpaka mabaffe kyetegezeddwa nti ne mu chapters ezenjawulo mwena tubebaza abali sweden abali belgiamu abali masi ezenjawulo middle east mwena mwena gimuwangalira abakuŋŋanya sente ezimu zikyaliyo tebazituusanga wezirina kugenda naye nga bagezaako bemonitalinga bulungi nnyo embeera eno egezebwako omonitalingibwa bulungi nnyo am going to be very very brief so sente zikyaliyo tezikwatibwangako tulinda guidance okuva bakama baffe nembeera egenda tambula etya tulabe kyetugenda okuzaako kati narrative yonna ntegeddewo abantu abasasuddwa ssente babloggers abenjawulo bapoliticalanalyst abenjawulo ogezaako teekawo embeera nga bakozesa advantage gye batekinga advantage olwembeera gye twanganyamu olunaku lwaliro yamugana africa jubit fred oteekawo ekintu ogezaako kuba sekretariat ya nup ogeza okuba abakulembeze ba nup nogezaokuba omukulembeze kyakulanyi sente mufunyeko ebyakadde katambula nga bavugira mu narrative ene ya sente bagizaako embeera mu gikolyamu ssente kiboozibozi omulaba omuntu yenna akitambuza mutegeere nti asasuddwa okulaba ng'ayogera ebyo ebigezaako kutattana ekitiibwa kya nop n'abakulembeze ba nop naye nga yina akicyo sense ssente zonna zemwakuŋŋaanya am not so sure right now about the accurate figures naye nga kimanyi mukama wange yantegeezaako nti mwali mupafoominga bulungi nnyo gyeziri tezikwatibwangwako tezibwebwangayo zimanagingibwa bulungi nnyo era tujja kulinda guidance okusinzira ku how events are going to be unfolding nesituation nga weneebeera tulabe tetunaaba tuzaako so ekyo mukitegeere wemulaba omuntu yenna bavugira mu sente sente sente sente ekibuuzo ekisinga obukulu olunaku lwaleero si nsonga ya sente ekibuuzo ekisinga obukulu mwenna kyemwebuuza weya iskajubi fredrob ye question mark esinga obukulu njakuzaako mu backgroundi sente dimandi yaazo yaliwo initially kyekigenda okutwala ku nsonga ya looya ogezaako okutegeeza amazima ove ku bulimba ne propaganda atambuzibwa looya yafunibwa teyali fake he was a real lawyer ne tiimu yaffe yamufuna yali very credible nga nesoosa ekirina wabula mulimu gyesitagenda kwogera simply because weare dealing with legal matters now weare conducting a legal process kati mulimu ebintu ebimu ebiri sensitive byesijja kwogera baganda bange limits nja kwogera mujja kunsansira naye ebisiteeka okwogera ebiri mu public domain nja kubyogerako nobikomentingako nogezaako otegeeza biki ebitambula mu maaso era nga bibigenda ekintu kya looya looya looya looya tabangako fek looya yalulwi naye enkwatibwa ya fred gyakwatibwamu it was not an arrangement of the tax government gavumenti y'ekampala yafuna wano bamafia mupolisi ya wano mwekimanyi mwenna nosooka nemuappreciatinga the way tax system operates erimu loopholes ezenjawulo it can easily be compromised so bafuna bamafia within the security organizations ezenjawulo ne bawamba muganda waffe it was not an arrest mu kumuwamba mugezaako okunoonya twasobola okuestablishinga police station bamafia ne webaoperatingira ne bakwata kajubi fred mwenna mumanyi embeera gye twali tuwangaliramu yali state ya panikinga twalina okufuna looya eyali experienced nageza kugetinga intach n'abasajja bano naye nga zaali elements ezalimu zioperatingira mu security organizations eza wano but it was in a mafia way mukitegere baganda bange abasajja bano nebasooka nebaconsidinga nti baali balina kajube fred through the lawyer lawyer nakola empapula zonna nakola petition zonna nageza kupetitioninga wano newali ngaemwami nawe byali bitambula bye mwabiraba bwe byali bitambula negotiation zaagenda na maso processes zimwe zaso zimu ezasooka initially saaziriimu nengattako vanyuma however match naliko ku ground nge bwali mutulanga tusogenya ne wali nga tupanikinga olw'embeera gye twali tuwangaaliramu na baganda bange naye nga twali tugenda mu maaso tumaze okwingeginga kuingejinga tumaze okwingeginga baloyas ulo statement ya muganda wange honorable zaki gye bagamba yali real teyali yakifere yali real loya ne bamukonfaminga abapolisi nti beyali adiringa nabo beyali atuukiridde nti baali balina kajubi fred so ye loya position gyeyaleeta bwaleeta position yeyaleeta timu gyetwagatako eyabalooya ne bagezaako negotiatinawo newali bakaninga up ne figure olwokubanga twali mu state of panic wano ne wali nga mission gyetuliko eko yakunula muganda waffe ebya cctv ebya futegi yenna tugenda bituuka ku baganda bange eh, e nene bagambye mulimu yenja okulekayo tesijja kwogera because weare dealing with a very sensitive matter ate ne enemy yaffe twagala n'omulabe waffe twagala muwa chance uh, ngeza kukuwa bino ogeza okujjawo narrative ebadde etambula nebulimba ne propaganda atambula loya gwe baafuna abapoliisi bwe baakozesa bamafiya bali mu system yano gye baakozesa okabinga muganda waffe lombuye fred ngena kuba ne possibilities naky ekiri ku ground yosole ngaotegedde embeera ki gye tuwangalyamu olunaku lwaleero some facts are hard to consume i repeat ebintu byengenda okubagamba bizibwa consuminga naye tetulina kyakukola tujja biconsuminga onaku lwaleero so wetwatuuka ku level nga sente zirina okugibwa gyezaali ziconductingbwa rather gyemwa zikuŋŋanyiza gyeyatuukira okutuuka wano nga basindisa ettiimu ya muganda wange kanso nkunyingi muwada era honarebo wa kyajondo east nga kanso wa mary atuuse ku ground ah, twali tutuuse mu final stages ezokula nga turestuinga muganda waffe naye of course olwokubanga nti bakola enkola eri professional olwokubanga uh, sekta eno bagitegeera bulungi nyo eyamateeka kwaliko conditions ezalina okutuukirizibwa nga there is no way how you can transact a business without witnessing nti omuntu gwe twali twagala okurestuinga lawyer n'abapoliisi abalimugamba nti baali bamulina twali tetulina ngeri gyonna gye tuyiza transactingamu any single business nga tumaze konfaminga nti muganda waffe mulamu nga tumaze konfaminga nti muganda waffe tumulabyeko muli abaganda bange there is no any single business we could transact with a lawyer with the security agencies in terms of payment in terms of clearing the legal services unless we are the confirmed the way abouts we are the confirmed nti lumbuye fred mulamu so chetulwachi process eyo yali terminated there and then not until we had confirmed wevudde amaaso gateeka ku figure ya sente there is no any sensible person there is no any credible person anyone who is transparent anyone who is honest anyone who is intelligent who could transact such a business without confirming ti muganda waffe kutwali tunoonya yali gyali ate bana abasajja nga bamulina mukitegeera baganda bange so mwino soka ne appreciate nga ne mumanya kwa mutukuza nyumba nange police yeyo at organization yawo mwagala mroza ah system yawo nina kulange ye UK na kulange ye US na kulange ye British mwe na kulange yawa no way there's a lot of loopholes within the system here mchimanyi presidency zabadeweza sakala kudda mwezi badde okola longo nomutake so kena mubitegera obulambu afikuti sibati sibati funa threats okuva no kufali na ye wo tukano ganti katubulamu twa risking wo tukano ganti obulamu twa risking ino bangi batukonda eminga bangi bapolitikinga tebali ku ground tamanyi kituyitamu naye mukitegerengezaawo okubawa amazima agali ku ground nate sijja kwogera because they are very sensitive and legal matters naye byetaaga okwogera nebiri mu public domain nja kuyiwa abaganda bange so kati kyekyo ekyaliwo kyekyo ekyaliwo they couldn't confirm there is no way we could transact any single business till we had confirmed nti lumbuya fred tumulabyeko omukoffe naddakubantu bamumanyi abamutegeera balawyers ne ku mikwano gye ne ku bafamily tu confirminga nti y'ono then kyonna ekyali kiddako kyakisobola okuddako we twayita mueyo byonna olwokubanga ne lawya system bana abasajja beyali akozesa nabo mu system abapoliisi gavumenti ya uganda benyini beyakozesa twafuna okugaiding mwe netugamba nti katuteekeko tunayogereko legal team tuyongereko balawyers abalawya netandika kesi eno afresh najja ne mbagamba sunday ewedde ne mugezako ogulitekinga ne bagamba naye ebintu bemuwuliriza mu sources ez'enjawulo musengejje musengejje eddala kubanga ebisinga bifo so ne tufuna tiimu endala ngenda tuwa ku kibuuzo ekikulu kyemulina olwaleero nobuyefe lyanjudda ne tufuna tiimu endala eyabalooya ne batandika okukondaktinga process eno nabo buto in their lane era babadde ne muganda wange kanso muwada babadde ne muganda wange kanso wa mary bali ku ground bakola omulimu gw'amaanyi nyo ne batuuka mu detention centers zonna kubanga nabadde mwebuuza banepato bino byaliwo footage kamera ate mulina footage omusajja nga bamukwata mumanyi address biki biki biki lwaki temugenda nemuteekamu petition ya missing person ekisooka mbagambye lawyer gwetwakozesa okusooka police yamowning naye nga yaba mafia two looya battimu gye twafunye empya eh, negezaako conductinga process eno afresh ne bagenda mu detention center nzo ne basuubira we basibira foreigners mu ggwanga lya taki bannauganda bannigeria baddugavu abayemeni ah, basiria bonna bonna ba foreigners naddala balina immigration issues ne batuukako ku detention center bagiyita tuzira ne batuukako ku central police station etwala ekibuga istanbul kubanga muganda waffe we yabambibwa ne batuukako ne bagezaako kunoonya wonna wonna wonna nga omuntu akyabuze system nga lubuye fred akyakoze eki olwantawanya nga lubuye fred akyakoze eki nga lubuye fred akyabuze ne tusigazayo option bbiri naye simple because babadde twade mu weekend twade pesi yadde etambula bulungi twambulya ku pesi yawaggulu nnyo naye weekend neyingirawo yingira mu weekend nga tusigazzaayo centers bbiri nga poliisi egamba nti okufayiringa ne bali batugaidinga nti okufayiringa okuteeka mu missing person of course process eno yadulayingibwa ne lawyer kutalina omukadde nga poliisi emuuninga ate kino ate kiri ate kino ate kiri netubeera delayed samuel samuel nga batugamba okutuuka kweyo level mulina okuba nga mumaze okukonfaminga nti yona gye munoonyesa taliiyo then file eprocess netugenda kuwonaku lwenkya naye as we talk right now sokati bebe byensonga ya mateeka iyo iyo picture eriwo abagamba nti yali mufebe bichi bichi sadiza bigwadegede tele chikumi cha mwasonda chichali paka mabafe chali chitelewa manyi waluna itv eyo waliwo ba bloggers abasasubwa ogeza kutanishinga ekibina kya nup ogeza kutanishinga ba members ba parliament ogeza kutanishinga ba lawyer abagamba bali mchikolera mu sente nowe sente zonaze mwasonda zichali mu chapter zezinga ulo ezichali paka mabafe zichaliyo zichaliyo bulungi nyo Hmm. nengenda kuchibuza ekisinga obukulu ngenda kubera brief nyo enaku zino sijja nnyo mupokopoko kubanga ensonga esinga obukulu baganda bange muganda waffe aliruddawa ebibuuzo bingi mpuliddeko abagamba aliggulu mpuliddeko abagamba yafa nafunako abantu bangi abali bankubira na amasimu namu nga bali mu state nabamu nga basecurity namu nga basemwayi nga bagezaako okunkakasa nti lumbu yeyafa abamu nga bagezaako kuŋamankole live confaminge nti mufu nagezaako nafuna abantu abenjawulo nokuva eyuka nga baŋŋamba mbike nomuye nti mufuna nkolesa page eno offici account lwaki nkulaga nti ebintu bigenda maaso bemujja okulya mugunjisejawulo ebimu biri state funded erimu state yebiteekawo narrative ezimu zitambule zamunabonajabagamba ono obeerewo confusion abagambe kino nabagambe kino nabagambe kino however nera kutuwa ku kibuuzo ekikulu mbu yali luddawo kuba abali abagamba ali ggulu lero amitinga salimusale lero abala mufu abala alitake abala ali uganda abala yatuuka dda information tugifuna okuva mu sources esenjawo naye i still believe it is not over until its over awenjija going to be very brief so lumbu yali luddawa saawa gye tulimu abakuba mulowooza ku kya sente ate sente that is not the issue sente zegiite zikwatangako ekyo mukitegeere ekibuuzo ekisinga obukulu irrespective of all the other factors ensonga esinga obukulu it is the way about of our comrade of our friend of our brother of the freedom fighter nobye fred wawaali byonna bimuwuliriza ebyeggulu nabiwulirako yeplot naliimanyi nagibagamba wano ku lunaku olyemulyalanira nti bamutikka saturday nyathe the other week nali basofuna information yonna nenjibagamba wano nga nkimanyi nti olumutuusa ku kisaawe entebe tetwali tegedde olukolo lwalimutwala through all the legal procedures omuyita in a normal way olwalimutwala twali tukitegeddeko yali agenda tuka ku kisaawe entebe bamuwe private jet emubuuse paka gulu ekyo twali tukitegeddeko initially naye naye kati gano ge mazima it is factual this is the hard truth that is hard to consume no single individual irrespective of where you are whether a blogger whether a journalist whether a politician whether an activist whether a lawyer as of now this is the truth including myself can confirm the way about of comrade Kajubi Fred. Echi soka information yuna jemufuna. But bloggers zibo naba singo bunji. They are speaking in terms of speculations, in terms of imaginations, in terms of influence, in terms of emotions, in terms of ignorance. Bogida out of ignorance, bogida out of speculation, bogida out of emotions, bogera out of influence bonna tekuli ayinza kugamba wakajubi friend waali these are the possibilities okusinza ku information gyetufunaano munda mu sources ezenjawulo okuva ku information gyetulina okuva mu sources gyetulina okuva e uganda gano ge mazima agatalimba teri muntu ayinza kukakasa leero wakajubi fred waali lwaki fenna tekuli yali amulabyeko okuva lwe yakwatibwa mu sitwago gyetubaddemu nga tumunoonya enkya neggulo teri yali amulagiyeko posibiliti eziriwo olunaku lwaleero this is the ad truth mulamu pato nja kuba nkulimbye mufu pato nja kuba nkulimbye posibiliti yokubanga mulamu weeri posibiliti yokubanga bamutta weeri posibilite yokubanga kajubi fred ali mugwanga taki weri that is why tetuyinza kuwanika mikono tuga twakivuddeko daffe tuli ku ground 247 irrespective of the intimidation irrespective of the threats that we are facing right now nobulamu bwaffe okuba ku danja tuyewo omubiri tiru nga tumaze okumulabako obanga tumaze okulaba kumulambuka posibilite yakajubi fred okubanga ali uganda nayo weeri that is the reality nkiddamu ekibuuzo kyemulina ekikulu teri byemulowoozaako bya sente byaki byaki byaki ebyonna bibyasayi waliwo dimandi yaawo yaazo yaliwo zirina bagamba bafajimanijinga bulungi nnyo wezinatuka nga zeetagisibwa zijja kukola tezirina okukola bajja tuwa guidance ku kiki kinaabawo nestration nga weneebeera ekisinga obukulu olunaku lwaleero ye question mark egamba lumbu yali luddawa nembagamba posibiliti weeri okuba nga ali uganda posibiliti weri okubeera ng'ali ttaki posibiliti weri okubeera nga mulamu posibiliti weri okubeera nga mufu teri muntu ayinza konfaminga asof now olunaku lwenkya gano ge mazima agaliwo information gye tulina esinga obukulu baakozesa bamafiya baano ne bakwata fred nga ne gavumenti yano terimanyi Ah, ne bekwasa ah, excuse ya empapula documentation ebiki byonna byonna byonna byonna naye nga bakikozesa bukozesa kugeza ku legitimizinga ah, bikolwa ploti yabwe gye baalina eyokutikkaka gibifre baali bamaze okukola timeline bagenda bimanaginga bitya bano lumbo ye fred waba nga ali kampala if am using a conditional statement because right now we cannot confirm his way about waba nga ali kampala kajubi fred kyenategeddeko okuva mu sources ezenjawulo within take n'okuva mu ggwanga uganda teyayita ku kisaawe teyayita through the normal immigration procedures kajubi fred wabanga yatuusibwa ekampala baamuyisa mu lukwekweke ngaamusibye n'akandooya namuyisawo kimafiya ne bamusimagolinga ne bamuyingiza eggwanga uganda if at all he is in kampala i'm using my words selectively sinnabagamba nti kajobi fred ali kampala that is why mbagamba bino bitukozesa it is conditional now wengambira ababloga mwena byemwogera abantu byemwogera obulamu bwa embeera gye it is a very sensitive issue manyika abantu abafunye pressure manyika abafunye stroke manyibwa abantu abava mu stress nebadda mu depression olwe byebawulira ebikwatagana ku muganda waffe mubuje fred bantu bangi basobola kutebuuke bantu bangi emitima gye waggulu kati statement yonna gye muyisa lwambeera kyoba ignorance oba influence oba ki mutegere ekwata ku mitima gy'abantu mulimu abagenda n'okubuzingu bulamu bwabwe nomaze okulya statement gyoyisa you don't confirm nti kajubi fred mufu nga si mufu waliwo abantu nabagambya bawuli nemwabika nemubagamba nti kajubi fred nti mufu manyiko omukadde yafuna pressure manyiko omukadde yafuna stroke nekati nga tebaddanga ngulu tebaddanga ngulu so lwaki bino bina bibagamba tusigale nga tuwa embija kuba mulimu abakiteekawo narrative ya gavumenti mubiveeko mugambe omusajja atuuka dda mukiveeko muwumule nobyekudimandinga mubiwumule mugambe kaweddemu kyekyo lwaki ekampala bakama baffe nga lutuli mu wikeji through all the legal procedure zetulimu wano ne kampala bataddeyo dda ekiwandiko petition mu court okuyita mu council wa mary and company advocates okudimandinga gavumenti ya mwami museveni geneta mu minister oliye mukubaba oninga tibali bamutikka ekiwandiiko ba petition ya habeas corpus okumuleeta mu kkooti nga mulamu obanga mufu lwaki kubanga posibilite zonna olunaku lwaleero zikyasoboka manye mulimu abaluziza essuubi naye we are going to fight to the very last minute amidst intimidation amidst threats so kyenjagala kisule mu kyemba olunaku lwaleero mu kyembayo kwe kutegeera nti yompo ye fred amayitire ge tekuli yali amulabyeko tekuli amanyi waali ebyogera nti ali ggulu ebyogera nti ali ttaki ebyogera nti ali luddawa byonna buli omu abyogera uti speculation imagination nabiki nabiki nabiki naye mutegeere nga mufuna amawuli okuba mu sources ezenjawulo nafunye information bablog amu basasuddwa ogezaako teekawo narratives ezenjawulo bablog abamu olunaku lwaliro basanyufu olwokukwatibwa kwa muganda waffe kajuli fred n'okubuzibwawo kwe basanyufu nnyo abavamaki bapretendinga before the cameras nyo, nyo, nyo, basanyufu. So, ekintu kyemubuuza ekya CCTV kamera, ekintu kyemubuuza kubanga enkwatibwamu ye tukyali ku ground tumanyi obulamu bwaffe buli at stake. Bwana abasajja baamukwata gavumenti temanyi ne bamulyawo wano nabo bagini bafuna information eno ne tubawenja tubakimanyi bafumbagwa mu kuzibu naye tetutudde tukozesa ligoti kasita tukonfaminga wonna n'ebifeerisika ne bibiri taliiyo. Wedha baamutikadde bamuteeka e Kampala bamafya ebaakozesa wano. footage tumulina abasajja bamukwata tushalinga ne polisi yawo ne security agency zonna wano footage mukama wange gwe yakwata ng'alaga abasajja bwe mwala babiri abaali mu katambi kano nga bamukwata emotoka yamukwata private car numbers ziri very visible so uh, ah, kepetition ya missing person egenda mu ssaawa yonna n'okulaba nga tutuuka kweyo level eyokuteekawo cctv camera bagezeeko twesinga baani abaamutwala bamutuusizaawa era ki ekyaddako oluvanyuma bwabanga yali simagwe abantu bonna abakirimu wano gabo betegeeza kutukakasaba okuyita mu agensi ezenjawulo bagenda kubeera accountable bagenda kubeera accountable kubanga omulimu gonna gubadde mukola abali elondoni abali south africa abadde canada us abadde bagenda ku consolate za taki zonna it has created a very very positive impact towards the cause getulikeyo okununa muganda waffe so baganda bange nabaga nja kubeera very brief kyekyo ekiriwo olwaleero omuyefu etalabiwangako kyonna kyetubadde ekibuuzo ekikuwaliro ddala kumunoonya nkya naggulo teri kwebaka kumunoonya nga kirwagala okumanya to find his way about there is a possibility sinabagamba nti mufu i want to be accountable ku bigambo byenjogera sinabagamba nti mufu sinabagamba nti ali uganda sinabagamba nti ali take byonna byemuwulira sengejja ojjemu ate olabe nga ogyamu ekyo ekituufu we cannot control the flow of information on social media zovunawe mwena mukimanyi tetugiinaku control so kati bingi ebijja okwogera ebimu nga bikontagana ebimu nga biringa ebikwatagana naye we have no control concerning information that is flowing today on social media am very sure nga sinagenda ku nsonga esinga obukulu fije cruz muganda nekulamusiza ensonga esinga obukulu akawungaezi kaleero n'ekibuuzo ekisinga obukulu nkimanyi mukirina kyekisinga obukulu muganda waffe aliro ddawa naye kyenjagala osooka obakakasa nti manyi waliwo bablogers bangi manyi amukonkusuwa waliwo bablogers bangi waliwo bapolitical analyst bangi waliwo abantu abalwaninga pages ezenjawulo nga bali so happy olwensonga gyetuwangaliramu akawungezi kaleero manyi okukwatibwa kwa muganda wange kajubi fredrumb manyi bablogger bangi abakifunyemu essanyu era nga tebagala ddemu kulabikako era nga waba alabiseko bagala abere munkomyo ekyo nkimanyi bulungi nyo however much they are pretending to be too much concern nokuba nga balumiddwa nnyo olwokukwatibwake bamanyi babuloga bangi nga basanyufu nnyo olwokuba olwokukwatibwa kwa muganda waffe kajubi fred rumbuye ekyo nkimanyi so byonna bemuwuliriza bagezaako teekawo embeera bagezaako teekea advantage olwembeera gye tulimu ofcourse bajja balaga nti banyereddwa wamu naffe balina enyiika nyingi olwokukwatibwaka fred rumbuye naye nga nkimanyi nti bloggers bangi bemuwuliriza ah, abamu bafake bloggers abamu befula nti ba activist abamu befula nti baliku opposition abamu befula nti balwanirira muntu wa bulijjo naye nga yina actual sense okwatibwako akajubi fred bakulinamu essanyu lingi nnyo nnyo nnyo ekyo nkimanyi manyi waliwo abasasuddwa ogezaako okuba propaganda manyi waliwo abasasuddwa ogezaako okuba malis ekyo nkimanyi bulungi nnyo gavumenti yatabasasula ogezaako okwogeraganaga ku nsonga za muganda waffe fred kajubirumbu ye bintu bingi byempulira abasinga bakulitiikinga amba ebyogera ku biri ku ground tebikwatagana tebiriiyo naye mbagambye yonna gye mujja soosi gye mufuna yonna gye mujja amawulire ge mufuna kanti bagambe kino nti babuloga mu basasuddwa ogezaako oteekawo embeera ogezaako ovuga narrative ez'enjawulo ku nsonga gye tuwangaliramu eyamuganda waffe kajube fred mmanyi na bangi basanyufu olw'okuwambibwakwe manyi bangi basanyufu olw'okubulwa kwe naye avu eva maki bapretendinga mu kamera nga bagezaawo okulaga ensi nti bali too much concern ekyo mukitegeere ekyo mukitegeere bulungi nnyo ekibuzo ekikulu tugenda kigendako so babuloga bangi abasasuddwa gavumenti olunaku lwaleero ogezaawo oteekawo nativu ey'enjawulo nogezaako ba information econtradictinga nogezaako kuba ebyo ebigenda mu maaso wamu n'okulaba befuna nti bali concerned ku lwokukwatibwa kwa muganda wa fred kajulikulumbuye so bino byebagamba olwokuba nga mufuna information okuva mu sources ezenjawulo nemukituddiza nemugamba eno audio nemutambuza eno nemutambuza eno nemutambuza eno naye tomala gashayalinga manya abamu bakozesa bateking advantage olw'embeera mutuwangaalira naye kyolina okumanya bangi bangi basanyufu basanyufu olw'okukwatibwa kwa muganda waffe abalalanga bagezaako kubalaga nti bali concerned naye nga tebali concerned n'akatono eyo ensonga mangi mazina bagamba era kubeera brief nnyo nga sinagenda ku kibuuzo ekikulu kwa gifeeru mbuye waali baganda bange nga sinagenda ku kibuuzo ekikulu kuba mmanyi mwenna kye mwebuuza fe tuli ku ground tumanyi ekigenda mu maaso bintu bingi ebyogerwa bablog ab'enjawulo bintu bingi ebyogera abapolitical analyst ab'enjawulo e kampala mu europe mu africa n'ebitundu byonna ebyenjawulo i want mention anyone name here sina mukina kwengenda ku mentioninga because sometimes we have to exercise some kind of maturity so tekibuzo ekisinga obukulu naye njagala ntisokenterezemu katono nnyo ku bintu ebaddegena maso ku midiya ebintu ebikwatagana ne looya ebintu ebikwatagana ne sente ku sente kansoke mbagambe mwena gye mwali musindika sente abasindika sente zatuuka tiimu emanaginga sente zinaera ezikontolinga ezirina mikono gyayo ye tiimu ya mukama wange ayina ebyona hamani yakulembera tiimu ya nupu oba eya people power chapter mu diaspora so account zombiri zemwafuna ezali zigenda ku sente uh, ah, namba za uganda nayenga in actual sense tezimanagingwa mu ggwanga uganda zimanagingibwa mu ggwanga lya america ate uganda ne timu eri ku ground tekuli muntu yenna areceivinga sente gye mwazisindika gyeziri tewavanga wadde ekikumi simply because olwembeera eriwo tulina engeri gyetuli ogimanagi nga zikyaliyo mpaka mabafu kyentegeezeddwa nti ne mo chapters ezenjawulo mwena tubebaza abali Sweden abali Belgium abali Massachusetts abali Middle East mwena mwena jimuwangalira abakunganya sente ezimu zikyaliyo tebazitusanga wezina kugenda naye nga bagezaako bemwetalinga bulungi nnyo embeera eno egezebwako omwetalingibwa bulungi nnyo I'm going to be very very brief so sente zikyaliyo tezikwatibwangako tulinda guidance okuva bakama baffe nembeera egenda tambula etya tulabe kyetugenda okuzaako kati narative yonna ntegeddewo abantu basasuddwa ssente bablogers abenjawulo bapoliticanalist abenjawulo ogezaako teekawo embeera nga bakozesa advantage gye batekea advantage olwembera gyetuwanganyamu olunaku lwaliro yamuganafka judit fred oteekawo ekintu ogeza okuba sekretariat ya nup ogeza okuba abakulembeze ba nup nogeza okuba omukulembeze kyagulanyi senta mufunyeko ebyakadde katambula nga bavugira mu narative ene ya sente bagezaako embeera no gikoleramu sente kibooziboozi omulawo omuntu yenna akitambuza mutegeere nti asasuddwa okulaba ng'ayogera ebyo ebigezaako kutattana ekitiibwa kya nop n'abakulembeze ba nop naye nga yina actual sense sente zonna zemwakuŋŋaanya am not so sure right now about the accurate figures naye nga kimanyi mukama wange yantegeezako nti mwali muperfominga bulungi nnyo gyeziri tezikwatibwangako tezibwebwangayo zimanagingwa bulungi nnyo era tujja kulinda guidance okusinziira ku how events are going to be unfolding nesituation nga weneebeera tulabe kyetunaaba tuzaako so ekyo mukitegeere wemulawo omuntu yenna bavugiramu sente sente sente sente ekibuuzo ekisinga obukulu olunaku lwaleero si nsonga ya sente ekibuuzo ekisinga obukulu mwenna kyemwebuuza weya isikajubi fredrom ye question mark esinga obukulu nja kuzaako mu background sente dimandi yaazo yaliwo initialy kyekigenda okutwala ku nsonga ya looyo ogezaako okutegeeza amazima ove ku bulimba ne propaganda atambuzibwa looyo yafunibwa teyali feke he was a real lawyer netimu yaffe yamufuna yali very credible nga nesoso ekirina wabula mulimu gyesitagenda kwogera simply because weare dealing with legal matters now wea conducting a legal process kati mulimu ebintu ebimu ebiri sensitive byesijja kwogera baganda bange mulimu byesijja kwogera mujja kunsaasira naye bisiteeka okwogera ebiri mu public domain nja kubyogerako nobikomentingako nogezaako otegeeza biki ebitambula mu maaso era nga bibigenda ekintu kya looya uh, looya looya looya tabangako fek looya yalulwi naye enkwatibwa ya fred gyakwatibwamu it was not an arrangement of the turkish government gavumenti yekampala yafuna wano bamafia mu polisi ya wano mukimanyi mwenna munosooka nemuappreciatinga the way tax system operates erimu lupoozi ezenjawulo it can easily be compromised so bafuna bamafia within the security organizations ezenjawulo ne bawamba muganda waffe it was not an arrest mu kumuwamba mugezaako okunoonya twasobola okuestablishinga police station bamafia ne webaoperatinga ne bakwata kagirifre mwena mumanyi endera gye twali tuwangaliramu yali state ya panikinga twalina okufuna lawyer eyali experienced nageza kugetinga in touch n'abasajja bano naye nga zaali elements ezalimu zioperatingira mu security organizations ezawano but it was in a mafia way mukitegere baganda bange abasajja bano nebasooka ne baconsidinga nti baali balina kajubi fred through the lawyer lawyer nakola empapula zonna nakola petition zonna nageza kupetitioniwali ngaemwabira webyali bitambula ngaemwabiraba webyali bitambula negotiation zagenda mumaaso processes zimu ezasooka initiali saa ziriimu nengatako oluvanyuma aweva mach naliko ku ground ngepali mutulanga tusokenyao newali nga tufanikinga olwembera gye twali tuwangaliramu nakitegera baganda bange naye ngayo twali tugenda mumaaso tumaze okuingejinga sekuritaliet tumaze okuingejinga baloyas abenjawulo statement ya muganda wange onalebozizake gye yabagamba yali rio tyali yakifere yali rio loya ne bamukonfaminga abapolisi nti beyali adiringa nabo yali atuukiridde nti baali balina kajubi fred so yeloya position gyeyaleeta waleeta position yeyaleeta timu gyetwagatako eyabaloya nebagezako negesetinao newali bakandinga up nefigure eyo olwokubanga twali mu state of panic wano newali nga mission gyetuliko eko yakunula muganda waffe ebya cctv ebya futegi yenna tugenda bituukako baganda bange eh, ne nabagambye mulimu yenja okulekayo yesijja kwogera because weare dealing with a very sensitive matter ate ne enemy yaffe tetwagala n'omulabe waffe tetwagala muwa chance Ah, ngeza okukuba bino ogeza okujawo narative ebadde etambula nebulimba ne propaganda atambula loya gwe bafuna abapoliisi bwe bakozesa bamafiya bali mu system yano gye bakozesa okadinga muganda waffe obuye fred ngina kuba ne possibilities nakyo kiri ku ground osule nga otegedde embeera ki gyetuwangalyamu olunaku lwaleero some facts ahard to consume i repeat emu gyengenda okubagamba bizibu aconsuminga naye tetulina kyakukola tujja biconsuminga olunaku lwaleero so wetwatuuka ku levo nga sente zirina okugibwa gyezaali zikondaktingibwa rathe gyemwai zikuŋanyiza gyeyatuukira okutuuka wano nga basindisa ettiimu ya muganda wange kanso nkunyingi muwada era wonalebwa wacha jono east nga kanso wa mary atuuse ku ground ah, twali tutuuse mu final stages ezokula nga tulesituwinga muganda waffe naye of course olwokubanga tibakola enkola eri professional olwokubanga ah, sekta eno bagitegeera bulungi nyo eyamateeka kwaliko conditions ezalina okutuukirizibwa nga there is no way how you can transact a business without witnessing nti omuntu gwe twali twagala okurestuinga lawyer nabapoliisi abalimugamba nti baali bamulina twali tetulina ngeri gyonna gyetuyinza transactingamu any single business nga tetumaze konfaminga nti muganda waffe mulamu nga tumaze konfaminga nti muganda waffe tumulabyeko muuli abaganda bange There is not any single business we could transact with a lawyer, with the security agencies, in terms of payment, in terms of clearing the legal services, unless we are confirmed the way about, we are confirmed nti lwembuye fred mulamu so the lwaki process eyo eh, yali terminated there and then not until we the confirmed ngovudde amaaso gateeka ku figa ya ssente there is no any sensible person there is no any credible person anyone who is transparent anyone who is honest anyone who is intelligent who could transact such a business without confirming ti muganda waffe gutwali tunoonya yali gyali ate bana abasajja nga bamulina mukitegeera baganda bange so mwino soka ni appreciating ngane mumanya kwa mutukuza nyumba nange police yeyo organization yawo mwagala mruza uh, system yawo nina kulangiye UK na kulangiye US na kulangiye Belgium na kulangiye yawa no way there's a lot of loopholes within the system here mchimanyi presidency za badewo za sakala kudda mwezi badewo kola longo nomutake so pena mubitegera obulamu afikuti sibati sibati funa threats of vano kufali na ye obo tukano gati katubulamu twa risking obo tukano gati obulamu twa risking ayo bangi batukonda eminga bangi bapolitikinga tebali kuground tamamanyi kituyitamu naye mukitegerengezaawo okubawa amazima agali ku ground nabye sijja kwogera because they are very sensitive and legal matters naye byetaaga okwogera nebiri mu public domain nja kuyiwa abaganda bange so kati kyekyo ekyaliwo kyekyo ekyaliwo they couldn't confirm there is no way we could transact any single business till we had confirmed nti lobuya fredi tumulabyeko omukoffe naddala ku bantu bamumanyi abamutegeera balawyers nekumikwano gye nekuba famiry tukonfaminga nti yono then kyona ekyali kiddako kyali kisobola okuddako wetwayitamu ebyo byonna olwokubanga ne lawyer system bana basajja beyali akoze nabo mu system abapolisi gavumenti ya uganda benyini beyakozesa twafuna okugaiding mwe netugamba nti katuteekeko tunayogereko legal team tujongereko balawyers abalala lawyers betwayongerako netandika okunoonya mukama waffe gwe twali tukola naye nasigala nga ku ground kwali ageza kukwasagana ne wali still ne timu empya gyetwali tufunye yabalooya netandika kesi eno afresh najja ne mbagamba sunday wedde ne mugezaku okuritiikinga ne bagamba naye ebintu bemuwuliriza mu soses ez'enjawulo musengejje musengejje ddala kubanga ebisinga bifo so ne tufuna tiimu endala ngenda tuwa ku kibuuzo ekikulu kye mwina olwaleero mu bifo lyanjuddawo netufuna tiimu endala eyabalooya ne batandika okukondaktinga posesero nabo buto in their lane era babadde ne muganda wange kanso muwada babadde ne muganda wange kanso wa mary bali ku ground bakola omulimu gwamaanyi nnyo ne batuuka mu detention centers zonna kubanga wenna badde mwebuuza banna epato bino byaliwo footage kamera ate mulina footage omusajja nga bamukwata mumanyi address biki biki biki lwaki temugenda nemuteekamu petition ya missing person ekisooka mbagambye loya gwetwako ekisa okusooka police yam owning naye nga site yaba mafia t loya batim gye twafunye empya negezaako conductinga process eno afresh ne bagenda mu detention centers zona ebasuubira we basibira aba foreigners mu ggwanga lya taki banauganda banigeria baddugavu abayemen ah, basiria bonna bonna bafrainers naddala balina immigration issues nebatuukako ku detention center bagiyita tuzira ne batuukako ku central police station etwala ekibuga istanbul kubanga muganda waffe weyabambibwa ne batuukako ne bagezaawo kunoonya wonna wonna wonna nga omuntu akyabuze system nga lubye fred akyakoze eki alwantawanya nga lumbye fred akyakoze eki nga lumbye fred akyabuze ne tusigazayo option bbiri naye sibula ebikozi babadde tutwadde mu weekend tutwadde pesi ya data mbulu nyo tuambia kuspeed space pesi ya wagulu nyo na hiyo weekend na ingira wo ingira mu weekend nga tusigaza yo centers bili nga polisi egamba ati okufailinga ne bali batu gaidinga nti okufailinga okuteeka mu missing person of, of course process eno ya, ya delay ingibwa ne lawyer kutwa ino omukadde nga polisi emuuninga ate kino ate kiri ate kino ate kiri ne tubeera delayed somewhere somewhere nga batugamba okutuuka kweyo level mwina okubanga maze okonfaminga nti onaye munonyeza taliiyo then fire eprocess etugenda kubona kulwenkya naye as we talk right now soka tibyebyo ensonga y'amateeka yeyo picture eriwo abagamba nti yali mufuleeri kirikiriki sadezabigwaderedede tere kikumi kyemwasonda kikyali paka mabaffe kyali kiteereddwa manyi waliwo nativu eyo waliwo babloggers abasasuddwa ogeza kutanishinga ekibiina kya nop ogeza kutanishinga bamebazi ba palamenti ogeza kutanishinga balooya abagamba bali mukikoleramu sente nowe sente zonna zemwasonda ezikyali mu chapters ezenjawulo ezitali bakama baffe zikyaliyo zikyaliyo bulungi nnyo hmm. nengenda ku kibuuzo ekisinga obukulu genda kubeera brief nnyo enaku zino sijja nnyo mupokopoko kubanga ensonga esinga obukulu baganda bange muganda waffe aliruddawa ebibuuzo bingi mpuliddeko abagamba aliggulu mpuliddeko abagamba yafa nafunako abantu bangi abali bankubiraana amasimu namu nga bali mu state nabamu nga ba security abamu nga basseemu ayi nebagezaako okunkakasa nti lubu yeyafa abamu nga bagezaako kunga mankole live konfaminge nti mufu nagezaako nafuna abantu ab'enjawulo n'okuva enyika nga baŋŋamba mbike lumbuye nti mufu nga nkozesa page eno official account lwaki nkulaga nti ebintu bigenda maaso emujja okulya mugulisa ejawulo ebimu biri state funded ebimu state yebiteekawo narrative ezimu zitambule zabulabulajja bagamba ono obeerewo confusion abagambe kino nabagambe kino nabagambe kino however nira kutuwa ku kibuuzo ekikulu mbu yaliruddawo kuba baliyo bagamba ali ggulu leero amiitinga sali musale leero abalala mufu abalala alitake abalala ali uganda abalala yatuuka dda information tugifuna okuva mu sources ezenjawulo naye i still believe it is not over until its over awo ejija going to be very brief so lumbu yaliruddawa sawa gye tulimu abakuba mulowooza ku kya ssente ate ssente that is not the issue sente zegii tezikwatangako ekyo mukitegeere ekibuuzo ekisinga obukulu irrespective of all the other factors ensonga esinga obukulu it is the way about of our comrade of our friend of our brother of the freedom fighter lumbu ye fred wawaali byonna bimuwuliriza ebyeggulu nabiwulirako yapuloti nali kimanyi nagibagamba wano ku lunaku olyemulu yalangirira nti bamutikka saturday ya the other week nali masofuna information yonna nengibagamba wano nga nkimanyi nti olwomutuusa ku kisaawa entebe kyetwalitegedde olukulu lwalimutwala through all the legal procedures omuyita inenomo we olwalimutwala twali tukitegeddeko yali agenda tuuka ku kisaawa entebe bamuwefu private jet yemubuuse paka gulu ekyo twali tukitegeddeko initially naye naye kati gano ge mazima it is factual this is the hard truth that is hard to consume no single individual irrespective of where you are whether a blogger whether a journalist whether a politician, whether an activist, whether a lawyer, as of now, this is the truth, including myself, can confirm the way about of Comrade Kajuli Fred. Ekisooka information yonna gye mufuna babloggers bonna abasinga obungi they are speaking in terms of speculations, in terms of imaginations, in terms of influence, in terms of emotions, in terms of ignorance. Bogged out of ignorance, bogged out of speculation, bogged out of emotions, bogged out of influence. Bonna tekulya yinza kugamba waka jubi Fred wali. These are the possibilities. Okusinza ku information nje tufuna no munda. Mu sources ezenja bulu okuva ku information nje tuina okuva mu sources nje tuina okuva e Uganda. Dono game azima akatalimba. tali muntu ayinza kukakasa leero wakati lu fred wali lwaki fenna tekuli yali amulabyeko okuva lwe yakwatibwa mu sitwago gye tubaddemu nga tumunoonya ekya neggulo teri yali amulabyeko posibiliti eziriwo olunaku lwaleero this is the ad truth mulamu pato nja kuba nkulimbye mufu pato nja kuba nkulimbye posibiti yokubanga mulamu weeri posibiti yokubanga bamutta weeri posibilite yokubanga kajubi fred kali muggwanga taki weeri that is why tetuyinza kuwanika mikono etugaa twakivuddeko daffe tuli ku ground 247 irrespective of the intimidation irrespective of the threats that nobulamubwafeokubabudenja tuyewo omubiri tiru nga tumaze okumulabako obanga tumaze okulaba ku mulambo gwe posibilita yakajubi fred okubanga ali uganda nayo weeri that is the reality enkiddamu ekibuzo kimulina ekikulu teri byemulowoozaku bya sente byaki byaki byaki ebyonna biryasayi waliwo dimandi yaawo yaazo yaliwo zirina bagamba bafajimanijinga bulungi nnyo wezinatuka nga zetagisibwa zijakolatezinaokukola bajja tuwa guidance ku kiki kinaabawo ne situation nga weneebeera ekisinga obukulu olunaku lwaleero ye question mark egamba lumbu yali luddawa ne mbagamba posibility weeri okuba nga ali uganda posibility weeri okubeera nga ali taki posibility weeri okubeera nga mulamu posibility weeri okubeera nga mufu teri muntu ayinza confirminga as of now olunaku lwenkya gano ge mazima agaliwo information gye tulina esinga obukulu bakozesa bamafiya bawo ne bakwata fred nga ne gavumenti yawo tebimanyi ah, ne bekwasa ah, excuse ya ebipapula documentation ebiki byonna byonna byonna byonna naye nga bakikozesa bukozesa kugeza ku legitimizinga ah, bikolwa poti yabwe gye balina eyokutikkaka gyebi fred bali bamaze okukola timeline bagenda bimanaginga bitya wano lumbu ye fred waba nga ali kampala I'm using a conditional statement because right now we cannot confirm his whereabouts. Bwabanga ali Kampala, can you be afraid? Kyenategeddeko okuva mu sources ez'enjawulo within Turkey n'okuva mu ggwanga Uganda teyayita ku kisaawe teyayita through the normal immigration procedures. Can you be afraid? Bwabanga yatuusibwa e Kampala baamuyisa mu lukwekweke ng'amusibye n'akandooya n'amuyisizaawo kimafiya. nebamusimagolinga nebamuyingiza eggwanga uganda if atall he is in kampala am using my words selectively sinabagamba nti kajobifredi ali kampala that is why mbagamba byonebitukozesa it is conditional now wengambira ba buloga mwenaye mwogera abantu bemwogera obulamu bwa embeera gyetuwangaliramu it is a very sensitive issue manyika abantu abafunye pressure manyika abafunye stroke manyiwo abantu abava mu stress nebadda mu depression olwebintu byebawulire ebikwatagana ku muganda waffe mubuje fred bantu bangi basobola kutebuuke bantu bangi emisima gyebewanisa waggulu kati statement yo najye muyisa lwambeera ky oba ignorance oba influence oba ki mutegere ekwata ku mitima gy'abantu mulimu abagenda nokubuzibwa obulamu bwabwe namaze okulya statement gyoyisa you don't confirm nti kajubi fred mufu nga si mufu waliwo abantu nabagambye abawuli nemwabika nebagamba nti kajubi fred nti mufu manyiko omukadde yafuna pressure manyiko omukadde yafuna stroke nekati nga tebadda nga ngulu tebadda ngangulu so lwaki bino bina mbibagamba tusigale nga tuwembeja kuba mulimu abakiteekawo narrative ya gavumenti mubiveeko mugambe omusajja yatuuka dda mukiveeko muwumule nobyekudimaninga mubiwumule mugambe kaweddemu kyekyo lwaki ekampala bakama baffe nga lutuli mu wikendi through all the legal procedure zetulimuwano ne kampala bataddeyo dda ekiwandiiko petition mu court okuyita mu kanso wa mary and the company advocates okudimanika gavumenti ya, ya mwami museveni ngeyita mu minisita oliemu kubaba oninga tibali bamutikka ekiwandiiko ba petition ya habeas corpus okumuleeta mu kkooti nga mulamu obanga mufu lwaki kubanga posibilite zonna olunaku lwaleero zikyasoboka manye mulimu abaluzinza essuubi naye we are going to fight to the very last minute amidst intimidation amidst threats so kyenjala kisule mu kyemba olunaku lwali omukyembayo kwe kutegeera nti rompu ye fred amayitire ge tekuli yali amulabyeko tekuli amanyi waali ebyogera nti wali ggulu ebyogera nti wali ttaki ebyogera nti wali luddawa byonna buli omwa byogera nti speculation imagination nabiki nabiki nabiki naye mutegeere nga mufuna amawuli okuba mu sources ezenjawulo nafunye information bablog amu basasuddwa ogezaako teekawo narratives ezenjawulo bablog abamu olunaku lwaliro basanyufu olwokukwatibwa kamu gana bafeka jubifred nokubuzibwawo kwe basanyufu nnyo abava maki bapretendinga before the cameras nnyo nnyo nnyo basanyufu so ekintu kyemubuuza ekya cctv camera ekintu kyemubuuza kubanga enkwatibwamuye tukyali ku ground tumanyi obulamu bwaffe buli atstake kubana abasajja bamukwata gavumenti emanyi nebamulyawo wano nabo bajini bafuna information eno ntubawenja kimanyi bafumbawo mubuzibu naye tetutudde tukozesa ligoti kasita tukonfaminga wonna nerifeeresigadde bibiri taliiyo wetha bamuteka nebamuteka ekampala bamafia ebakozesa wano footage tumulina abasajja bamukwata tushalinga ne polisi yawo ne security agency zonna wano footage mukama wange gwe yakwata ng'alaga abasajja bwe mwala babiri abaali mukatambi kano nga bamukwata emotoka yamukwata private ca numbers ziri very visible so uh, petition ya missing person egenda mu ssaawa yonna n'okulaba nga tutuukakweyo level eyokuteekawo cctv kamera bagezeeko tresinga ani abaamutwala baamutuusizaawa era ki ekyaddako oluvannyuma bwabanga yali simagwe abantu bonna abakirimu wano gabubetegezaku tukakasaba okuyiza mu agensi ezenjawo bagenda kubeera accountable bagenda kubeera accountable kubanga omulimu gonna gubadde mukola abali e london abali e south africa abadde canada us abadde bagenda ku consolate za taki zonna it has created a very very positive impact towards the cause etulekeyo okununa muganda waffe so baganda bange nabagae nja kubeera very brief kyekyo ekiriwo olwaleero omuyefu etalabiwangako kyonna kyetubadde ekibuuzo ekikulu aliro ddawa kumunoonya nkya naggulo tebikwebaka kumunoonya nga kirwagala okumanya to find his way about there is a possibility sinabagamba nti mufu i want to be accountable ku bigambo byenjogera sinabagamba nti mufu sinabagamba nti ali uganda sinabagamba nti ali take i cannot confirm however all the possibilities are very feasible are very possible 100 percent there's a possibility of him being smuggled kubaki nategedde okuva mu sosa zezenyawonti yayinza okuba yasimagulingira on the third day gabamaze mumukwata ku lwokubiri ku nnaku olwokutaano so there is a possibility there is a possibility okuba nga akyali mikono gy'abana basajja wano nga legal procedure zetwayitamu initially zikyabalemesezza omukusa epossibility eyo nayo weri posibility yokubanga mulamu weri ne posibility yokubanga mufu weri so byonna bemuwulira ali ggulu aliruddawa yafa yakola atya treat that information with a contept it deserves mowaso be very sensitive be very vigilant with a source where you get the information concerning the current situation that we are in i know a number of people I know a number of stakeholders. I know a number of individuals who are taking advantage of the situation that we are in. Some have been paid by the state of Uganda. So, even now, it. Now, I'm going to a very brief so kyemugambako ekya cctv kyemugambako ekya missing person so by mbayitiddemu ku process gyetubali tuyitamu so no olunaku lwekya tukyokulabira naye if he was smuggled through the mafia system within turkey mbabuulira abasajja bagenda kuyigibwa tugenda kutwakinga buli kimu so mugume mmanyi si byangu embeera gyemuwangaliramu abala emitima gyemamesenje abala esuubiriweddemu abala mukuwulira kino owulira kiri owulira kino owulira kiri naye mu byonna tugezaako ono ne wali tubeeyanza mwenna abatuwa obuwagizi support abatuwa guidance guidance abamanyi nabafe nabaligino nati kubyamateekaawo onakugamba kino onakugamba kino naye byonna tuwuliriza namwenna akuba essimu nayomba bwe tutazeemu budde bwetusonyiwe bannange inboxosanga mu messages nyingi wano wali buli mwayagala omuddemu odiozonakusinga odi adakiika abiri yagala ojibuli ate omuddemu so sometimes kiti ebimu tebisoboka betuzeemu mutu tweyanziza betasobodde bane tusaasirwe naye tugezaako baganda baffe kyonna ekisoboka manye abamu oluusi mubeera mubuukako lwambeera kuba mwenna mwagala muganda waffe alakisibwe abamu mulabanga afe abatina kyetukoze abamu mulabanga twandireyiza process yao naye byonna tubigumira tukyalwana masajja till the last minute i believe a miracle can still happen we tusiga the, the only thing that is left is a miracle to happen everything is possible e, naye tetugenda kwabika tugwemu amaanyi tube uh, no, no, no, no, no. tugenda kulwana till the very last minute legal team weeri mastakeholders bona tubaengaginga okulaba nga the end of that day muganda wafaanunulwa era nga mumulamu bato uganda omuntu wa wansi mukama katonda abankuumire tambuza mesaje eno ogezaako okwerezinga byonna byonna bemuwulira ebitambula naye akasinga obasula mu chambers sosyona gye mujjako information state omaze okufandinga platforms ez'enjawulo maze okufandinga bablogers ab'enjawulo okugezaako oteekawo embeera